Daddy. Olay kolaya çıkar konu. Ya? Eh, Sasi! Eh, Sasici! Daddy. <laughs> Kocamı diye Azize de la. Ne bileyim babayı kocamı diye. Daddy be. وای وای وای خدایا گم شدم بدبخ شدم رفت آقا جون پیدا کنه پارم میکنه خدایا پیدا نشم وای نفر پیدات کنم پوستتو میکنم حاجی پسرمون پسرم خودم هم کجا بودی تو الان بیا بغلم هزار <laughs> بار گفتم چادر ننه تو بل نکن دو ساعت اینجا علاف توییم آجو من فقط دو دقیقه خفه شو را بیافت آجو نزم بچه گناه داره بیا بیا ننه الهی که به زمین گرد بخوری مگه نگفتم ازم دور نشو بزا برسیم خونه حسابتو میرسم پی پیدا شدم پیدا شدم یه نام